込まれていく最後まであなたと経験同じ道を歩くとしたらこの空の向こうまで行こう空のフェイバーが気持ちをひらめく新日のフェイバーが毎日を変えていく このままで 気持ちを温める虹の色が毎日を変えていく Thank you.